sun taba sun sace ni ni lokacin da suka zo gula suka kawo hari zuwa gula muka gudu zuwa dutse da mun gudu zuwa dutse haka sai mun je mun zo na kusan sati mu kuma ba mu da kuɗin mota na zamu ya mu bi mutane haka sai abinci mu ya kare muka tashi cewa za mu tafi mu hau zuwa hanyar kamaru da muna tafiya sai ba mu iso ba muka je falam haka sai suka kai hari da suka kai hari sai ana harbe-harbe kuma ba san ta ina na harbe-harbe ba aka kai hari zuwa falon din kenan aka harba bindiga mu kuma ba san ko ta ina aka harba bindiga ba dutse ya doki sai muka gudu hanyar da mun gudu kuma ta hanyar su haka sai an ji an kama ni mun raba hanyar da sora an ji an kama ni da an kama ni kuma sai an sa ni a cikin jeka suka ce mun me kike da suna sai na yi karya na ce suna na hawa sai suka ce mu ke musulma ne sai na ce eh ne musulma sai suka ce mu kina da aure na ce eh ina da aure sai suka ce mu karke mana renin wayo fa mu ba aikin wannan muke ba aikin Allah ne muke zake mana karya sai na ce eh ina da ina da aure kuma ina da yara biyu sai suka ce mun karyan ki tata kirya za mu yi miki duka sun fara zagina da kanuri haka sai suka doke ni sun sani a cikin jeka suka ce mutum da kin cike musulma ke mana kalman shara ni kuma ban iya yi ba in fara sai suka ce mana ke ba musulma ba ke arne haka sai suka ce ba abin da za mu yi da ku za mu ɗauke ku mu je mu muku addini don kuna zuwa coci coci na kuna zuwa ba wajen kirki ba ne sai suka kai suka ɗauke ni har na su ma sun aje ni a cikin jeka har suka kai ni gida ne an na je mutane da yawa suna jina akwai 'yan mata da mata an raba mu an sa ma ɗaki